Здравия, уважаемые друзья, на связи Мошкин Владимир, сообщество «Правовед Сибирь». Э, и хочу сегодня еще раз поговорить об автоматизации, роботизации. То есть э, на улице у нас 21 э, век, век интернета, компьютерных технологий. И глупо не использовать эти технологии в свое благо. То есть чтобы роботы делали ту работу, э, которую они могут делать, а вы, соответственно, в это время можете заниматься своими собственными личными делами, потратить время там на катание на санках с детьми, <clears throat> там на, на купание в бассейне, там э, или еще какие-то семейные и благие дела на развитие своей семьи, э, своего рода. Э, и в правовед Сибирь на сегодняшний день существует э, роботизация. Роботизация, которая позволяет э, раскручивать вашу страницу в социальных сетях. Ну, вот, допустим, возьмем сегодня страницу ВКонтакте. Потому что это самый простой и популярный способ продвижения своих услуг э, и своих э, товаров, построения сети и так далее и тому подобное. Э, вот смотрите. <clears throat> В общем, вот у меня в друзья постучали 139 человек. Вот 32 сообщения от людей. Это за буквально последних 10 часов 12, потому что э, вот я отписывался, у меня не было этих сообщений. <clears throat> Смотрите, то есть э, вот я писал вчера. Вчера в 2.35, сейчас 10.50, то есть 8 э, часов назад с хвостиком. Я писал э, «Здравия, Лена, чем могу быть полезен?» Человек пишет мне <clears throat> «Здравствуйте, Владимир», буквально через 3 минуты. Интересное видео в YouTube увидела по криптовалюту. Я пишу «Лады», <clears throat> я каждому отвечаю либо «Лады», либо «Добро». Ну, то есть э, даю человеку понять, что я э, получил его ответ. И скидываю информацию в заготовочку шаги про криптовалюту и что такое криптовалюта в целом, автоматизация, роботизация, интеграция в интернете. И человек мне пишет, финансовые вопросы не решаются, 38 тысяч у меня нет. Все, все думаю, как заработать. Устала, конечно, от всяких сетевых компаний, уже с трудом что-то можно что можно что-то заработать в интернете, а биткоин чем отличается? И вот видно, что человек ленится <clears throat> прочитать ответ уже лежит у человека перед носом. Вот она информация, ссылочка <clears throat> в ее сообщении, и в котором рассказывается, что такое призм, что такое криптовалюта и э, разница ее там, по сравнению с биткоином. И я просто беру и отвечаю человеку. перехожу к следующему сообщению. Видите, человек пишет, э, также добавляется ко мне в друзья. Я ему пишу, чем могу быть полезен. Приветствую, Владимир. Решил добавить друзья, так как подписан на правовед центр и слежу за вашей инфой. Я им пишу лады и скидываю про криптовалюту. Ну, то есть делюсь со всеми. То есть я не навязываю как спам. То есть я один раз отправляю человеку информацию, все, больше я ему не шлю там каждый день там раз в неделю, раз в месяц. Я один раз даю информацию, то есть просто ей делюсь. Не нужно никого никогда за, э, принуждать, заставлять э, вмешиваться в нарушение закона свободы воли. То есть не нужно нарушать волю человека и навязывать свою волю. Потому что, ну, это некрасиво, во-первых, неэтично, во-вторых, э, вы будете нести ответственность э, за принятое человеком, вернее, за навязанное вами человеку решение двигаться, там, участвовать или так далее. Вот видите, человек уже участвует. <clears throat> Вот аватарка подсвечивается. Ага, платный. Огонь. Классно. <clears throat> Следующий человек. Э, здравия, Диня, чем могу быть полезен? Здравия, чуть погодя, брат, опишу, чем занимаюсь. Лады. Копирую и вставляю. человеку эту информацию. Дальше берем сообщение. <clears throat> Э, Привет, просто добавляю КС Еров. У нас с тобой есть общие друзья, я предположу, что тоже играешь. Лады. И информацию. Так, обновить надо что-то глючит. Берем следующую. Чтобы, если вы где-то путаетесь, э, много когда у вас сообщений, можно просто нажать вот здесь «Не прочитаны», и вам будет показывать только непрочитанные сообщения. <clears throat> Привет, пока плюсом в друзья. Добро. И отправляю человеку информацию о призм. Опять нас зажимаю непрочитанные. Привет, да сам не знаю. Лады. Опять непрочитанные. прочитанные. Да, я, Петр, чем могу быть полезен? Спасибо, Владимир, тебе тоже быть здоровым. Хотел сначала поблагодарить и все за проявленную заботу и желание помочь. Потом увидел, что ты из Красноярска, решил рассказать немного о себе, попросить действительно помощи, если это в твоих силах. Я занимаюсь интернет-маркетингом в сфере АПК. Вот наш э, сайт. Это <clears throat> техника, недвижимость, дело производства агрообъявление рынок АПК. Ну, интересно, да? Кому-то будет. То есть вот так происходит обмен информацией. Куботейнер. Емкости пластиковые, пищевые для воды. Тоже на огород полезная штука. упаковочное оборудование, ток для грибов. Ну, интересно, здорово. <clears throat> У нас портал агропромышленный, где можно купить и продать сельхозпродукцию, а также возможность разместить баннерную контекстную рекламу, разместить видео. У нас есть своя база подписчиков, которая может сделать таргетированную электронную рассылку и так далее. Цель проста – стать основной площадкой для людей, задействованных в АПК, где продаются и покупаются товары. существует магазин, торгующий сельхозкомпанией, где есть биржа сельхозпродукции, где есть форумы, своя социальная сеть аграрников и так далее. Короче говоря, стать номер один порталом в агробизнесе как в Рунете, так и на постсоветском пространстве. Сейчас думаю, как привлечь трафик на свой именно с Урала, Сибири и Дальнего Востока по нашей теме. Если у тебя есть какие-то мысли по этому по вопросу, то признателен. Э, здравия, Петр. Стучись ко мне э, в Skype. Все обсудим. Предложение интересное. Все, и человеку сразу раска... скидываю про криптовалюту. Человек, если выйдет со мной на связь в Skype, э, то я ему расскажу, как можно платежную систему призм привязать э, ко всем ее операциям и завязать на этой платежной системе весь агропромышленный комплекс, сельско сельскохозяйственный комплекс и продажи и так далее. То есть любой человек полезен. Нужно просто эту пользу установить. Здравия, чем могу быть полезен? Доброго времени суток, приглашаю присоединиться к стремительно развиваемейся полностью автоматизированному мультимоментному постпулу. Благодарю. Постпулы мне не интересны. Посмотрите призм. <clears throat> Следующий. Здравия, Владимир. В настоящее время я пользуюсь вашим рекомендацией проверить Сибирчи своего супруга Владимира Чудогашева, который купил у вас полный пакет. В дальнейшем можно рассмотреть ваши другие предложения. Добро. И криптовалюта. Отправляю информацию. Так, обсуждение новости, варианты, это какой-то час, чат. Э, приветствую, пока ничем, но в будущем все может быть. Лады. <clears throat> Не прочитаны опять. Глеб Картов, Кротовский. Здравия, Владимир. Добавьте, друзья, и вот почта для пригласителя в призм. Так, видите, э, человек э, прочитал у меня на моей странице Э, вот, ну, открою другую вкладку, чтобы эту не закрывать. Вот, у меня размещен пост о криптовалюте 17 декабря. Показать полностью. Ну, то есть то, что я отправляю в личку людям, это вот у меня здесь на э, странице закреплено в новостях. То есть вот, открепить, закрепить, то есть закрепляете, чтобы эта новость у вас висела. То есть что бы у вас ни происходило на странице, она будет всегда закреплена быть. То есть вот здесь функции закрепить, открепить. То есть у меня закреплена, поэтому здесь кнопка открепить. Закрепляете и все, и она уже никуда не убегает. То есть всегда у вас находится вверху. Видим, что 37 человек э, новость нажали лайкнуть, 11 репостов и 1800 человек, 1805 просмотрели эту информацию. Почему и такая реакция, да? Что человек мне пишет, что добавьте, друзья, и вот почта для пригласителя в призм. Добро. И э, <clears throat> я его сейчас зарегистрирую, но сразу же напишу, то есть, что будет после регистрации. Добро. Э, тебе на почту пришло письмо о регистрации. Возможно, попало в спам. В папку спам. Все. И отправляю ему все про призм. Теперь беру, копирую его по e-mail. Захожу в свой личный кабинет. <clears throat> вот сюда вставляю. И нажимаю регистрировать. Так, видим, что уже активности не было какое-то время и вылетает. <clears throat> Отправить. Э, захожу на почту. Входящее 9008. Рекомендую, то есть вот открывать письмо, потому что некоторые не открывают, а по несколько писем приходят, и потом неверный код видят. Вот здесь вот. Видят неверный код. То есть видят старый код, а новый вы видите только когда откроете письмо, если у вас несколько писем. Поэтому я всегда э, сразу же удаляю письмо, чтобы не было наслоений и не путаться с кодами. 90.08. Закрываем. 90.08. Отправить. И э, нажимаю новый клиент. Ставить. 8 восьмерок стандартно человеку. Пароль. А, ну все, зарегистрирован. Смотрим в MLM. В MLM все видим. Пробник ЛР Правильно, нет? Так, давайте. Глеб. Глеб, Глеб. Так, ну здесь он, э, пое... Ой, э, здесь он появится скорее всего, но лег э, после того, как зайдет на почту и подтвердит э, регистрацию, и тогда он здесь отобразится, да, по-моему, так. <clears throat> ну вот видим, у нас прирост один партнер, и однозначно этот человек будет э, пополнять свой кошелек. Все, переходим э, к следующему сообщению. Непрочитанные. Привет, хочу присоединиться, зарабатывать с вами на автоматизации. Что для этого надо? Спасибо. На автоматизации мы берем и человеку копируем вот это сообщение. Здравия, Владимир. Вот вся информация по автоматизации. И сразу же я отправляю реквизиты для оплаты автоматизации. Оплачиваешь автоматизацию <clears throat> по реквизитам Все, обработали. Следующее непрочитанное сообщение. Здравствуйте, Владимир. Мы с вами уже общались. Не могли бы вы скинуть мне заявление о преступлении? Суд вынес решение в пользу банка. Пишу апелляцию. Хочу еще этим заявлением дожать судью. Так, консультанты, правовед Сибирь. Я не занимаюсь э, консультациями уже в определенное время, потому что выполняю другую организационную работу. Э, пишу здравия. Светлана, обратитесь с этим вопросом к и список. Консультанты, правовед Сибирь. Все, ответил. Непрочитанные сообщение. <clears throat> Здравствуйте, спасибо, просто познакомиться. Берем, э, что такое призм. здоровья. Лады. И отправляю, видим, человека биткоин. Ему как раз нужно знать про себя же. <clears throat> Дальше. Непрочитанные, опять же, смотрим. Здравия, Алексей, чем могу быть полезен? Здравия и вам, Владимир, хороший материал у вас, вот обуч... Общаем опыт с друзьями по СССР. Особенно интересна тема с кредитами. Ликвидация кредитов 100% закона. Каким способом зами занимаетесь или только консультируете? Здравия, Алексей. И э, у меня есть заготовка. Описание к видеороликам по правовед Сибирь. И я просто им скидываю. заготовку со всеми плейлистами, с информацией, контактами о себе, с нашими группами, свои реферальные ссылки на сайт, раз человека интересует раскредитация. Все. Отправляю. Следующего смотрю. Здравия нас, чем же могу полезен? Володя, привет, ты уже и так полезен. Благодарю. Единственная просьба сообщить алгоритм подачи информации – по призм. Просто фотки в профиле работают неактивно, нужен заход, инициатива, рассылка, сообщение или что-то типа, если тут есть, это я, пожалуйста, скинь или подскажи, у кого посмотреть. Так. <clears throat> ну, соответственно, человеку нужен алгоритм. Вот он у нас алгоритм. здравия Анастасия. Я использую вот это. Дальше, не прочитанные, <clears throat> Мод человек лень, лентяй, видим, да, сразу? То есть э, познакомились, скинул ему информацию. Можно вкратце, что за монета? Я сейчас беру понемногу дешевых перспективных монет в надежде, что, это, что они вырастут несколько раз к концу 2018 года. Вкратце я тебе скину Google документ выше в сообщении. Ну и для ленивых еще раз берем, копируем. Ну, вернее, я даже автоматизацию скидываю так вот, чтобы человек и про автоматизацию посмотрел. Дальше, непрочитанные. прочитанные. Здравствуйте, Владимир, расскажите о себе. То есть вот вам нужно сделать где-то на листочке заготовочки, чтобы постоянно не печатать информацию, а просто выделять и копировать. Добро. И все, чик сообщает, да? Непрочитанные. <clears throat> Так, можно поинтересоваться. Лады, интересуйся. И про призму ему. Непрочитанные. Анатолий, ты 1900 связан с долларом, это не пирамида. Это валюта. А, это человек вот вел переписку криптовалюты, современная пирамида с закосом под высокие технологии, не связывайтесь с ними. Я ему пишу, что он с пирамидами связан с 1917 года с долларом. Это валюта. И человеку можете просто сломать мозги, дальше начиная, чем она обеспечена. Ведь валюта должна быть обеспечена. И даже посмотрим Википедию. Википедия валюта. Что значит слово валюта, да? Валюта. Национальные, иностранные, международные деньги как в наличной форме в виде банкнот, казначейских билетов, ну, так и безналичной на банковских счетах и банковских кладах является законным средством платежа. Второе значение термина денежная единица, то есть единица измерения денег, используемая для выражения цен товаров и услуг, для восстановления номиналов денежных знаков, для осуществления денежных расчетов, для определения стоимости курса иностранных валют. Национальной валютой является рубль, состоящий из 100 копеек. Пример международный так, татын, татын. И просто копируем человеку. А ну вот так вот ссылочку. Пусть читает пусть развивается. Наша задача людей научить думать и, и работать с информацией. Так, дальше. Непрочитанное. Замена лобового стекла на автомобиле. Вконтакте, клуб. Ну, я вступаю в группы, как бы поддерживаю людей. Только не понял... А, замена стекла 24.ru. Есть еще и сайт. Краснобогатырская, город Москва. Угу. Ну, мало людей, видать, только начали раскручивать группу. Я добавился. То есть отвечаем во всем взаимностью, чтобы люди также само взаимностью отвечали вам на вашу информацию. Занимаюсь подбором персонала для любого бизнеса. Пишите, если нужна будет помощь в данном вопросе. Добро. Благодарю. <clears throat> Не прочитанные. Так, здесь человек покидает беседу. С Новым годом. Взаимно. Не прочитанные. <clears throat> так. Э, дальше что-то вот технология победы над пятой колонией от Сталина. И она же применима в наши дни, но уже в масштабе планеты. Дай, пожалуйста, свой комментарий. Это не срочно. Потраченное время не пожалеешь. Материал ценный. Ну-ка, что тут ценного? что в ней буханка, утро какая-то, а за руку тащит ребенка лет четырех. Куда они, что так, ну это целых три с лишним часа. Тут про Сталина и так понятно. Избавить столицу от враждебных элементов. Для меня понятно, как действовать. Я беру и действую уже, поэтому... Только что поделились, друзья, этой информацией делюсь с вами. Вопрос стоит материал революции на улице. Снайперы на чердаке. Ну, это тоже уже старая фенечка. Еще до революции, которую говорили осенью 17 -го года. 2017. Это новый экземпляр, пациент палаты номер 6. Вот видите, есть человек, люди, которые просто расп распространяют инфу до посинения. Так, здесь что-то у нас... Один ты! Посмотри, единственный, он тоже нацист, он тоже смеется. Ой, нахуй нацист. Нет, но он тоже смеется. Какой нахуй нацист, когда Россия вступала за Нагорный Карабахский конфликт? Ну тогда спасибо скажи, что ты здесь живешь в России как Приехал с Армении. Да я в рот выебу уеду, и ты охуеешь без Серьез, меня. Серьезно? Ну, это вот быдлядство, которое человек скидывает. Ну, напишем благодарю за информацию и скидываем ему свою информацию. Раз он распространяет, пусть дальше ее тоже распространяет. И так далее, ребята, отвечаем вот так вот на все сообщения, да, видео уже и так затянулось на 26 минут. Ну, давайте э, завершим его тем, что вот так вот э, перед тем, как спать лечь, я, э, я взял просто те, кто добавляется в друзья, да, что, я, то есть, что я делал, чтобы получать эти сообщения. То есть я подключил робота к своей к странице, он заходит в интернете к людям, лайкает, репостит, там, вступает в диалоги. Эти люди Э, обращают на мою страницу внимание. На странице интересный контент, наполнен да, фотографии, э, всякие ново новости в ленте, видеоролики э, обучающие, различный материал. Э, и люди, <clears throat> ну то, что меня самого интересует, то я и размещаю у себя на стене. Люди это видят и начинают ко мне стучаться в друзья. И я э, подтверждаю, видите, да, сколько людей, 139 человек добавились в друзья. Я э, нажимаю добавить в друзья, перехожу на его страницу и пишу обязательно сообщение. Здравия, Евгений, чем могу быть полезен? И обязательно смайлик, ну я использую смайлики, потому что это ну, передают эмоции ваши. И э, обязательно делаю несколько лайков на его странице, чтобы тоже привлечь внимание, потому что он увидит, что я обратил внимание на его страницу. То есть это такая социальная, э, э в социальных сетях э, такой жест э, взаимный. Э, следующего добавит, друзья, Макс Русич. Открываю, захожу к нему, написать сообщение. Так как я уже скопировал сообщение, которое писал Евгению. Здесь я просто вставляю, то есть Ctrl-V нажимаю на клавиатуре и вставляю. Уже не надо полностью писать. Левой клавишей мыши два раза щелкаю, выделяю имя. То есть это упрощает ваши действия. То есть за секунду. И пишу просто имя Макс. То есть когда начинаю писать, слово стирается, которое выделено. И написать, нажимаю отправить. Также делаю пару лайков на его странице. Э, перехожу опять друзья, добавить, э, захожу к Юли, видим, что здесь я не могу писать сообщения. Ну, делаю все равно пару лайков. <clears throat> И, э, ну, видать, ограничила круг лиц, которые могут писать сообщения. Добавить друзья. Артем Галюлин. Видим, да, что люди заходят, вот и ему нравятся там мои какие-то записи, мои фотографии. То есть люди обращают внимание лайками. Также я обращаю внимание на себя лайками. Пишу сообщение человеку. Артем. Отправить. И ставлю. Видим, о, человек в криптовалюте призм. Класс. Молодец. Все, свой человек. Добавляем, опять нажимаем на друзья. Нохчикиант. Ну, не, даже не знаю, как к нему обратиться. Что из них имя, что из них фамилия. Просто стираю, да. И пишу им сообщение. Здравия, чем могу быть полезен? Ставлю пару лайков, чтобы человек увидел реакцию. Опять друзья. Сергей Лагутин. Э, добавить друзья. К сожалению, вы не можете добавлять больше 10 тысяч друзей. Посмотрим. Э, у меня всего 6069 э, друзей, как мы видим. И 135 подписчиков, те, которые подписались на мою страницу, добавились в друзья. Как же нам быть? Нажимаем на 6069 друзей. Видим подписчики и друзья. Так. Надо этот вопрос исправить. Э, как его исправить? Э, нажимаем на «Друзья». Все друзья, друзья онлайн, заявки друзья, мои друзья, телефонная книга, новые друзья. Вот тут мы можем посмотреть последних новых друзей, кто последний добавлялся. Списки друзей. Так, э, параметры. Параметры по выбору города «Мои друзья». Показать все. А, вот, показать все. <clears throat> И видим, что у меня было за все время действия моей страницы, видим еще, да, реакция вот в левом углу. Человеку понравилось мое фото. То есть его друзья э, видят его действия и, соответственно, тоже ко мне заходят. Э, видим, что у меня есть 3931 исходящая заявка. То есть я кому-то писал добавиться в друзья. И люди по каким-либо причинам не подтвердили. Но они у меня будут отражаться, как будто они у меня в друзьях. И поэтому у меня ограничение, да? Что по факту э, у меня нету 10 тысяч друзей, потому что 6069. Но я не могу добавлять, потому что мы прибавляем еще вот эти 3931. И получается сумма 10 тысяч. Поэтому раз друзья, эти люди мне не добавляются в друзья, мне нужно отписаться. Отписаться, отписаться, то есть зачистить вот эти 3000 сообщений. Отписаться, отписаться, отписаться, отменить заявку. Отменить заявку, отписаться, отписаться, отписаться. И то есть вот такую зачистку делаем. Отписываемся, отписываемся, отменить заявку, отписаться, отписаться, отписаться, отменить заявку, отменить заявку, отписаться, отписаться, отменить заявку, отменить заявку, отменить заявку, отписаться, отписаться, отменить заявку, отменить заявку. И вот так вот делаем, делаем, ну то есть регулярно. Как только у вас стопор с друзьями появился, раз зашли, посмотрели, Э, то есть это те люди, которых, возможно, страница уже не действует, там, ну, они ее не посещают, а вы к ним постучались. И поэтому, ну, то есть они просто висят, висят мертвым грузом и не дают вам расширять круг друзей. Все, да, э, на этом пока закончим, да, что я отписался, обновлю страницу видим, что уже стало 3874. И давайте попробуем теперь добавлять друзья. Добавить друзья. Все получается. Сергей Лагутин. Все. Э, также написать сообщение не могу, потому что у него, дать ограничено, пока он не подтвердит. Следующее Юля. Добавить. Захожу к Юле, пишу сообщение. Вставляю. Двойным щелчком выделяю имя и пишу слово Юлия. Отправить. Ставлю лайки на ее странице. Опять перехожу в друзья. Нажимаю добавить друзья. Сергей Загребаев. Написать сообщение. Отправляю. Двойным щелчком выделяю имя. Пишу Сергей. Отправляю. Видим у человека тоже значок призм. Э, лайкаем значок, лайкаем пост. Хотите оставаться людьми в хороших отношениях, не мешайте им <laughs> врать. Ага, верно. Страница 1365 Переходим дальше. Добавить Анна. Написать сообщение. Вставляем. Анна. То есть на самом деле видите, как все быстро, когда вы отточите свои навыки. Все-таки подделка хорошая вы уже почти на нас похожи. Но есть на свете русская душа, которую подделать невозможно. Все верно. Вы смеетесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас, а я смеюсь над вами, потому что вы не отличаетесь друг от друга. <clears throat> Все, дальше берем следующего человека. Написать сообщение. Мирослава. Чем могу быть полезен? Запомним русские. Видим, что человек в правоведе ликвидацию кредитов. Мой пост э, отрепостил 28 февраля. Добавить, друзья. То есть, вот этими действиями, еще раз подчеркиваю, что вы создаете целый вихрь информационный. Потому что люди начинают обмениваться вашей информацией. И вы лайкаете их информацию. Взаимный обмен происходит. Добавить, друзья, Владимир Сидоренко. Здравия, Владимир. И вот так вот каждый день сотни людей приходят общаться. А, о том, как э, происходит дальше, то есть, ну, видите, что, да, там кто-то в правовед вступает, кто-то криптовалюту э, покупает, э, кто-то еще по каким-то вопросам к вам обращается. То есть происходит постоянный диалог. Видим тоже человек в призм. Классно. Ставим лайки на его странице. Все вообще здорово. Единомышленники кругом. Куча людей, которые двигаются с вами в одном направлении. И ваша информация просто разлетается. Давайте еще пятерых добавим по-быстрому, чтобы было 120 друзей. Александр. Чем могу быть полезен? То есть, если человек отвечает на ваши сообщения, тем более он к вам сам постучался в друзья, он однозначно идет на диалог и будет э, участвовать с вами в том или ином проект, проекте. написать сообщение. Владислав. И вот э, оттачивайте свои вот эти. Оттачивайте свои вот эти движения. Э, потом они до автоматизма доводятся. Этот репост сделаем, э, как здесь всю эту тему истории технологий. Как э, уборщица увеличила, гардеробщица увеличила выручку ресторана в два с половиной раза. Посмотрим попозже. Добавить друзья. Николай Турист. Здравия, Николай. Чем могу быть полезен? Тренс. Тренс. И последний вернее крайней, Екатерина Царева. Екатерина. Сделаем больш... небольшой перекур. И через полчасика, через час еще 10 человек обработаю. И вот так вот в день, я говорю, сотни людей э, происходит диалог. И вы получаете э, поток людей в свой э, проект. На сегодняшний день самое интересное это криптовалюта. И вот пожалуйста, как бы растет э, курс, ну, вер, вернее, растет парамайнинг, увеличится количество монет. За месяц э, я примерно заработал просто на криптовалюте, на распространении этой информации 70 тысяч рублей. То есть прям вот то, то, что я сейчас вам показываю, я вот это делаю и вот заработал вот такие деньги. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео вам стало